Hola estudiantes do curso de posgraduação do SENAC. Meu nome é Mari. E hoje eu vou contar un poco para vocês como surgiu a comemoração e a luta pelo Día de hoje, 8 de marzo, onde celebramos o Día Internacional da Mulher. Esta data foi adotada em 1975 pela Organização das Nações Unidas, ONU, como objetivo de lembrar as conquistas sociopolíticas e económicas das mulheres e a reivindicação de igualdade de género celebrazo es do Día Internacional das Mulheres ocorreram a partir de 1909, idealizada pela política alema Clara Zetkin, en 1910, en diferentes días de febrero y marzo, a depender do país. A primera celebração ocorreu a 26 de febrero de 1909 nos Estados Unidos, seguida de manifestações e marchas en otros países europeos nos anos seguintes, usualmente durante a semana de de da Comuna de París, no final de marzo. Es manifestaciones unían un movimiento socialista que lutaba por igualdad de derechos económicos, sociales y e trabajistas, a movimiento sufragista que lutaba por igualdad de derechos políticos, o sea, no contexto das lutas feministas por mejores condiciones de vida y e trabajo, e pelo derecho de voto. Es importante resaltar que la lucha las mujeres por pelo reconocimiento de sus derechos no se limita apenas a cuestiones políticas e económicas, mas también incluye a busca por igualdad de oportunidades en todas las áreas, como no acceso a educación, saúde, cultura y e esporte, a pesar de los avances las últimas décadas, ainda há muito a ser feito en relación a igualdad de género. Las mujeres continúan enfrentando diversas formas de discriminación, violencia e desigualdades en todo el mundo, incluyendo a diferencia salarial a los hombres. En Neste día, é importante refletir sobre la a la da luta las mujeres por sus derechos y reafirmar el compromiso con a construcción de uma sociedade mais justa e igualitaria para todas as pessoas, independentemente de género, raca orientação sexual o cualquier otra característica.